Huh? Wow!

Oh! Wow! Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Yahoo! Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Yahoo! Uh, uh, uh. Wow! Wow! Uh. Brasil!